ნარკოპოლიტიკის პრობლემა არის ძალიან კომპლექსური საქართველოსში, ინფორმაციის ნაკლებობიდან დაწყებული, რაც გულისხმობს სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში ნარკოპოლიტიკაზე ინფორმაციის მიწოდება, ზიანის შემცირების პროგრამების არარსებობა, სამედიცინო და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამების არარსებობა და ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შედეგად უკვე 25 წელია და უფრო მეტიც ჩვენ კონკრეტულ ნივთიერებებს დამოკიდებულების მქონე ადამიანებს ყველანაირი სერვისი შეთავაზების გარეშე უშვებთ საჯელახსრულების დაწესებულებებში ძალიან დიდი ხნით და არა ადამიანურად დიდი სასჯელებით. ეს არის ყველაზე მწვავე პრობლემა დღეს, რაც ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით არსებობს. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე სხვა აზიანის შემცირების პროგრამები და სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. დეკრიმინალიზაცია ამცირებს ზოგადად ნარკოტიკების მოხმარებასაც, დეკრიმინალიზაცია ორიენტირებულია ზრუნვაზე, დეკრიმინალიზაცია ნიშნავს სერვისებს და დახმარებას კონკრეტული საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის. თავარი არის ნარკოპოლიტიკის რეფორმა. ნარკოპოლიტიკის რეფორმა არის გადამწყვეტი. ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე დამოკიდებული არის ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე დამოკიდებულია ზიანის შემცირება მოხმარებლებისთვის და ნარკოპოლიტიკის რეფორმა არის პირველი და უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ზოგადად ნარკომანიასთან ბრძოლის ესე ვთქვათ ვინაიდან ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის პირობებში ყველაზე ნაკლებია პრობლემური მოხმარებლების რიცხვიც, ზედოზირებაც და ყველა ის ცუდი ელემენტები, რაც ზოგადად ნარკოტიკების მოხმარებას თანძდევს.